Merhaba, bu video Salesforce.com demo hesabı üzerinde Lightning arayüzü kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullanmış olduğu lisans türleri, yapılan özelleştirmeler ve kullanmış olduğunuz arayüzün Lightning ya da Salesforce klasik olmasına bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu videonun konusu güvenlik belirtecini sıfırlamadır. Profil fotoğrafınızı tıklayarak Ayarlar linkini seçiniz. Sol menüden güvenlik belirtecimi sıfırla seçeneğini seçebilir ya da arama kutucuğuna anahtar kelimeyi yazarak bu seçeneğe erişebilirsiniz. Açılan sayfada güvenlik belirteci sıfırla butonunu tıklayınız. Hesabınızın bağlı olduğu e-mail adresine yeni güvenlik belirteciniz gelmiş olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.